kwa mara kwanza Zuchu amemposti msanii Harmonize. Unaambiwa msanii Harmonize amezidi kuleta utata WCB, yaani wamechukizwa sana kumwona msanii Harmonize kuwa kati ya listi ya wasanii ambao wameekwa na Diamond Platnumz, kwani Diamond Platinum wanamfanya kuwa msanii mkubwa, yaani Harmonize hawezi kuwepo na msanii Diamond Platinum. Na hii kwa mara kwanza Zuchu ameamua kuposti msanii Harmonize kuwa kati ya msanii ambaye anawania kipengele cha msanii e, bora kwa mwaka mzima. Unaambiwa WCB jambo hili limewapa ugumu sana, kwani kila wakiamua kumpromoti Diamond Platinum ni hapo hapo wanampromoti Harmonize, huku Zuchu naye akaamua tu kuposti hiyo picha, kwani ameanza kuonekana Diamond Platinum, Harmonize alafu Zuchu amewekwa chini kabisa kati ya wasanii ambao wanaania tuzo za heda. Unadhani nani ambaye anaweza Chukua tunzo hizo, drop comment zako chini. Thank you.